Yo, cette vidéo est la dernière d'une série de trois, le lien vers les deux premières est en description, sans préambule, euh, on enchaîne tout de suite. Zou L'ataraxique translatron, j'avais dit que j'avais jamais rien réussi à en tirer de bon, eh ben ça a changé. C'est un super générateur de pseudo-bruit numérique avec lequel j'ai pu faire des sons euh, comme celui-ci. Alors comment j'ai fait ça Je l'ai simplement passé dans le Chorus Erika ou bien est-ce que c'était le Mooger Fuger euh, MF103 Phaser En tout cas, c'est un de ces deux-là que j'ai contrôlé par une enveloppe plutôt que d'utiliser leur modulateur interne. Et j'ai rajouté un petit peu de disto sur tout ça parce que je suis méchant. Les enveloppes Erika Pico. J'ai dit que je les aimais pas, et eh bien maintenant je les déteste. Je veux pas être trop vache avec Erika parce que, bon, déjà la série Pico est relativement abordable et puis surtout elle n'est pas du tout faite pour ce à quoi je l'utilise. Cette série sert plutôt à faire des setups pour la techno minimaliste euh, en live, je crois, ce qui est l'exact contraire du sound design complètement offline que je fais. Pour moi, elles manquent complètement de précision et, d'étendue aussi. Et euh, elles ont beau être super simples, j'y comprends toujours rien. Là, par exemple, on a le choix entre deux modes, un qui marche pas et un qui sert à rien. Enfin, bon. Le 321 de Frap Tools est une super alternative à la fois B plus C de Befaco, et donc j'en parlerai quand j'en viendrai à eux. Le Twin Waves des Belges Clavis. J'avais dit que je m'en servirais comme modulateur, bah c'est tout à fait ça. Même si parfois je l'utilisais en mode VCO pour moduler à des fréquences audio. On a deux canaux, plein de modifications des formes contrôlables en CV. Il est vraiment super et il a bien servi le What the Fuck Oscillator. Son traitement de table d'onde complètement fou était vraiment approprié au son de... Euh, je les ai appelés les twang en anglais. C'est euh, le bruit que fait une latte quand on tient contre le bord du bureau à l'école, vous voyez Toing. Et il sonne très électro, ça, ça faisait des super petites percus imaginaires. Ça, c'est encore un modulateur Pico, J'ai déjà dit tout le mal que j'en pensais. Ici, on a en plus le choix entre un mode trigger et un mode gate. Et si l'un est foireux, l'autre est complètement merdique. Ouais, et finalement, euh, t'as jamais utilisé plus de 4 enveloppes. Donc t'aurais pu te passer des 3 picots au profit d'une McDonald's supplémentaire. Par contre, ça, c'est un super module de chez Erika. C'est dommage qu'ils les fassent plus. Ceci dit, toute leur série Fusion à lampe est très bien. J'ai eu leur ring modulateur aussi, il était super. Et puis j'ai eu leur flanger, qui est aussi bien, mais je préfère le chorus. Et un chorus, c'est quoi C'est un délai très court qui, mixé au signal original, provoque un effet de filtre avec un feedback qui augmente l'effet de chointement, et le balayage des fréquences est réalisé par une variation de la durée du délai pilotée par un LFO intégré. Et quand je parle de la durée du délai, c'est de l'ordre de la milliseconde. Hein. Ce que j'ai fait, c'est de ne pas utiliser le LFO interne, mais de contrôler le délai avec une enveloppe externe, de sorte à ce qu'il se passe toujours la même chose à chaque fois que j'ai trigué ma percu. Il y a moyen de pas mal contrôler son timbre avec le niveau d'entrée, euh, je sais pas si c'est parce que c'est une lampe, mais en tout cas c'est pas mal. L'overfolder de V-Brasil modular, il a tenu ses promesses, bien pêchu bien crasseux, j'avais oublié qu'il euh, je me demande même s'il n'a pas un problème. Le fold de Synthrotech, comme je l'ai dit, c'est le contraire. Bien précis, plutôt propre. Et alors, ce qui est pratique, c'est qu'il y a un bouton dry wet dessus, ce qui me permettait dans certains cas d'économiser une boucle avec la matrice. Mais on y vient à la matrice. Hein. Le TG4 de Future Sound System, je l'aimais bien, je l'aime toujours. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est une bonne disto, bien grosse et bien claire. Le Newton de Plankton, c'est une bonne disto aussi, assez différente. C'est un peu la disto à plasma du pauvre. <laughs> c'est pas aussi clair, pas aussi riche, mais euh, il y a quelque chose d'organique dedans. La matrice de Pfeffer, euh, j'en ai fait exactement ce que j'avais dit que j'en ferais, c'est-à-dire un mixeur, une entrée, une sortie, avec trois envois et retours d'effets. Et puis ce qui est bien, c'est que comme c'est une matrice, on peut envoyer un mix différent à chaque effet, on peut envoyer un effet dans un autre, on peut combiner ces approches, on peut faire des feedbacks de malade. J'ai probablement été trop sage en fait. L'Omnimode, qui permet de dessiner une courbe de modulation, c'est très pratique pour les sons de guimbarde ou de tabla, les trucs qui font tout où on veut vraiment qu'il se passe toute une histoire dans la modulation. Et eh ben on peut dessiner ce qu'on veut. Alors j'ai toujours trouvé qu'il manquait de précision parce que pour les nœuds qu'on va placer sur la courbe, on n'a jamais que la précision d'un pixel. Et parfois, j'aimerais bien être entre deux valeurs. Alors comme je l'ai piloté à partir d'une autre enveloppe, parce qu'on peut scanner la courbe qu'on a dessinée à l'aide d'un CV entrant, je retrouvais la précision qui m'avait manqué dans la manipulation de mon enveloppe de contrôle, qui elle est analogique et n'a pas de pas. Le Penrose quantifier, euh, je m'en suis servi comme je l'avais dit pour les percus accordés, typiquement celle où il y a un aigu, une basse et un intervalle harmonique entre les deux. Par exemple la gogo, bon c'est une carte je crois, enfin je me suis trompé, j'ai fait une quinte, donc il a fallu arranger les choses après coup, mais euh, j'ai accordé les timbales aussi, et pour ça c'était pratique. J'ai pas utilisé de beat crusher et j'en avais pas prévu, parce que une percu, bon c'est une attaque instantanée ou quasi instantanée, et puis c'est une queue si on veut, un fade out, très court ou plutôt long selon la percu, mais si j'avais utilisé un crusher, j'aurais chaque fois sali le bout de ma queue. Bref, le sample and hold, je m'en suis pas servi comme je pensais. Je pensais figer des valeurs aléatoires de CV pour faire des percus inattendus. Eh ben non, je m'en suis servi comme décimateur. Un décimateur, c'est quoi C'est le pendant d'un bit crusher. Ça réduit la fréquence d'échantillonnage. Ouais, en analogique, il n'y a pas de fréquence d'échantillonnage, mais alors on va dire que ça échantillonne à une fréquence trop basse, de préférence, sans filtre de Nyquist, donc sans filtre passe-bas avant l'échantillonnage, et sans anti-alias après. Le résultat, c'est un gros son d'Amiga bien crade, et encore, l'Amiga avait une fréquence d'échantillonnage fixe. Ici, on peut la faire varier, et alors ça fait des harmoniques, ou plutôt des partiels, pas harmoniques du tout justement, qui partent dans tous les sens, comme dans ce son-ci par exemple. Ou celui-là. Comment j'ai fait ça et eh ben pour faire un décimateur avec un sample and hold, il suffit de rentrer un VC au carré dans son trigger, et c'est une des utilisations que j'ai fait du tune waves Comme j'ai dit, je m'en suis pas servi comme source audio en lui-même parce qu'il est numérique et que c'est pas bandant, mais pour ce genre d'utilisation-là, il était à point et il laissait mes oscillateurs principaux libres. Et à propos d'eux, tiens, bah, le trident, donc ces trois oscillateurs qui oscillent de concert, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il était d'une précision extraordinaire. Je parle de l'accordage relatif des trois oscillateurs entre eux. Eh bien, je suis un petit peu arrivé au bout de cette précision. Quand j'essayais de faire des cymbales où des fréquences aiguës se modulent les unes les autres, ça avait tendance à bouger un petit peu avec le temps. Donc j'ai atteint la limite de sa précision, ça reste quand même le module analogique le plus précis que je connaisse. Hein un nom super original pour un oscillateur, il est toujours aussi bon, rien à en dire. Le data, qui allait me servir d'accordeur et de moniteur de tension, a servi exactement à ça. Le Morgasmatron d'Intelligel et l'aperture de RIO ou Erio, je sais toujours pas comment on dit. Ce sont mes trois filtres, puisque le Morgasmatron en contient deux. J'avais dit que je craignais de manquer de filtres, et hein. eh ben j'en ai manqué. Euh, le fait que l'aperture ne soit qu'un passe bas, souvent j'aurais eu envie d'un passe haut pour nettoyer le son juste avant la sortie. Il y a des passes hauts dans le Morgasmatron, mais parfois les deux étaient pris, un passe haut et un passe bande, ou deux passe bandes, euh, peu importe, enfin tout ce que ne peut pas faire l'aperture, pour faire un super son que je passais ensuite dans une disto, et la disto ça régénère des fréquences dans tous les sens, y compris dans les basses, même sur un son qu'on avait déjà passé haut avant, et donc il faudrait le re-haut passer par la et je manquais d'un passe-haut. J'ai un tout petit peu triché. J'ai utilisé des effets VST, un tout petit peu, presque pas. Mais typiquement un passe-haut quand c'était du pur nettoyage et pas de la création, je me le suis permis. Et aussi un noise gate quand malgré mes efforts, j'avais toujours trop de souffle. Ah, ce genre de choses, n'en parlons pas trop. Un truc pratique dans le Morgasmatron, c'est le fait qu'on puisse s'en servir comme deux filtres distincts ou deux filtres en série ou en parallèle, avec un dosage entre les deux ici qui permet de faire des choses vraiment sympas. Une petite limite, vous voyez, il a un paramètre Q-Drive ici, qui est une saturation de la résonance. Son effet est particulièrement notable en auto-oscillation. L'auto-oscillation, c'est la résonance qui génère un sinus. Le filtre devient alors un oscillateur. Et lorsqu'on augmente le Q-Drive, qui est assez unique à ce filtre, je crois, eh bien ce sinus passe en overdrive et devient de plus en plus carré. Alors vous voyez, il y a ce module, le Keycall de Befaco, qui a une feature sympa, c'est qu'on peut faire varier sa forme d'onde de sinus à carré, exactement comme ce qu'il fait ici, sauf que sur le Keycall, on peut contrôler cette forme d'onde en CV, et qu'ici, le Q-Drive, il n'a pas de contrôle en CV. Et ça m'a manqué parce que dans la vidéo de DivKit sur le Keycall, il module la forme d'onde à des fréquences audio et ça donne des super effets. Et j'aurais aimé pouvoir faire pareil ici, mais je pouvais ce pas. Ce VCA de 2HP m'a jamais autant servi. Je vais m'en procurer quelques autres. Parce que jusqu'ici, j'utilisais les A fois B plus C comme VCA, mais je commence à être saoulé par ces potards bipolaires qu'on peut pas mettre facilement à zéro, mais j'y viendrai. Le Voltage Multistage de Verboss, c'est un super module qui mériterait que j'en parle pendant une heure, mais j'ai rien à en dire. J'ai annoncé dans la vidéo précédente ce que j'allais en faire, j'en ai fait exactement ça, ça marchait très bien. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je m'en suis servi comme un simple générateur de trigger pour avoir les mains libres, et aussi pour mémoriser certaines valeurs quand je voulais enregistrer différentes versions d'un son. Là aussi, j'ai atteint sa limite pour l'utilisation que je voulais en faire. J'aurais aimé qu'il y ait moyen de le faire tourner plus lentement. Alors, il y a moyen avec une cloque externe, mais l'idée, justement, c'était que ce soit lui mon horloge maître. Enfin bref. Ça, c'est pas terrible à cause d'un rebond de merde dans le Switch, dont j'avais annoncé que je le résoudrais à l'aide du Dupfer duel Trigger Delay. Alors oui, ça marche, mais j'ai trouvé plus simple. <laughs> En fait, le voltage multistage, si je l'avance d'un pas, à chaque fois, il sort une pulse. Et donc j'avais qu'à utiliser ce bouton-ci. Bref, le multi, euh, c'est un multi. Le dual trigger delay, parmi les autres utilisations que j'en ai fait, le contrôle de longueur, ça fait effectivement une enveloppe carrée. Et puis le délai, je m'en suis servi pour euh, un clap. Pour le délai entre les deux ou trois coups très rapprochés du clap, il y a d'autres moyens de faire un clap. Du coup, j'ai regretté qu'il ne soit pas contrôlable en CV, mais bon, en même temps, euh, c'est un module bon marché de chez Lupfer. Euh, la raison pour laquelle il est là, c'est qu'il coûtait pas de balle, donc il faut savoir ce qu'on veut le Max Min de chez Dupfer. J'avais dit que je ne savais pas à quoi il servirait, mais il a servi et je vais en profiter pour faire un petit cours sur les euh, Max Min. La sortie Max sera en permanence la plus haute valeur des 2, 3 ou 4 valeurs entrantes. On appelle ça aussi un OU analogique, en référence au OU logique, logic OR. Et le Min, qu'on appelle aussi un et analogique, analog END, il sort toujours la tension la plus petite des tensions entrantes. Ça permet de faire du wave shaping interférent assez balèze, c'est pas du tout à ça que je m'en suis servi. Ça permet aussi de combiner des enveloppes. C'est à ça que je m'en suis servi. Je trouve que ça manque au mat une fonction max en particulier. Donc le mat, pour rappel, contient deux enveloppes function, hein, la même que celle-ci, avec un petit mixeur à 4 schtroumpfs. C'est super génial d'avoir un atténuateur en sortie de chacune des enveloppes. Mais les deux entrées en plus, qui, quand il n'y a rien qui rentre dedans, euh, servent d'offset, c'est pas mal. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs super avec, euh, si vous regardez sur YouTube, plein de trucs super débiles, super balèzes auxquels j'ai jamais pensé, certainement, mais il manque un truc essentiel, qui avait sur le Rampage d'ailleurs. J'ai vendu mon Rampage parce que comme enveloppe, il me faisait chier. Une des choses qui me dérange dessus, par exemple, c'est qu'il était impossible d'avoir une attaque très courte, genre instantanée, avec une queue très longue. Mais il avait un truc super, le Rampage, c'est qu'il avait une sortie max, et aussi une sortie mine, et d'autres sorties bien pensées. En fait, quand on veut combiner deux enveloppes, donc typiquement pour faire une percu, ah ben, Roland, sur leur série TR, beaucoup de leurs percus ont une enveloppe à deux étapes, comme Roland faisait souvent dans les années 80. Et en effet, beaucoup de percus ont besoin d'indiquer très rapide pendant la première fraction de seconde et ensuite d'indiquer plus lent, pour qu'on entende l'impact qui est bref et ensuite la résonance de la percu qui est longue. J'ai pas d'enveloppe multidiquée ici, mais par contre, pour faire ça en modulaire, ce qu'on va faire, c'est combiner deux enveloppes, une courte et une longue, avec la courte qui aura une plus grande amplitude. Non, il faut que j'arrête. Et pour ça, c'est pratique d'avoir des atténuateurs de sortie, mais ensuite, si on les additionne dans le mixeur, c'est très difficile à gérer parce que quand on varie les temps de ces deux attaques, les, Parce que, parce que, quand on va varier les temps de ces deux attaques, on va avoir des, on va avoir des variations de l'amplitude totale due à l'endroit où les enveloppes s'addissent. C'est difficile à expliquer sans faire un dessin, mais... Non, mais dis-leur simplement que quand on essaye d'ajuster l'amplitude respective des deux enveloppes, le fait de les additionner résulte en une amplitude totale imprévisible, et ça n'a l'air de rien comme ça, mais en pratique c'est chiant. Bref, ce qu'il faut, c'est un max, afin qu'on n'ait pas d'addition, mais que ce soit simplement à chaque instant celle qui dépasse qui compte. C'est chiant à expliquer, et je vais faire un dessin et, vous l'incruster, euh, voilà voilà. <laughs> Manquerait plus que ça, tiens. Alors, j'ai avancé un petit peu trop vite. Le demi-redresseur passif de chez CFM, le Bipolar Half Wave Rectifier, je ne l'ai pas utilisé. Les A fois B plus C, ça a été mon module préféré pendant deux ans, et je commence à en avoir marre. Et c'est dommage que la première fois que je vais en parler, ça va être pour en dire du mal, parce que franchement, il mériterait avant tout une démo tutoriel qui en dirait tout le bien que j'en ai pensé et que j'en pense toujours. Mais ce qui m'a fait chier cette fois-ci, c'est ces potes bipolaires qu'il est impossible de mettre facilement ou exactement à zéro. Bon, c'est très pratique pour balayer un offset, par exemple. Et puis, ces qualités de VCA bipolaire en font un super modulateur en anneau, Ils sonnent très bien. Les premiers exemplaires avaient un problème de souffle. Pas tous, mais certains. Et puis, Befaco a rangé ça, alors il s'appelle pas officiellement version 2, mais ceux que vous achèteriez neuf n'auraient plus ce problème. Et moi, ils ont accepté d'arranger un de mes vieux gratuitement. Donc vraiment chapeau à Befaco pour ça. Mais dans les cas où les potes bipolaires sont un peu chiants, alors mon alternative, c'est le FrapTools 321. Lui, il n'est pas contrôlable en CV, donc c'est pas un VCA, c'est pas un modulateur en anneau, c'est rien de tout ça, et il amplifie pas non plus, il fait qu'atténuation. Mais ce qui est vraiment bien pensé, l'offset, c'est un potard bipolaire, mais il y a un bouton off. Et là, peu importe sa position, il est parfaitement à zéro. Et l'atténuateur, c'est un pot unipolaire avec un bouton inversion de polarité. Alors, il y a des fois où on aimerait qu'il soit continuellement bipolaire, et pour ça, il y a la fois B plus C. Et si je devais choisir, si je devais n'en avoir qu'un, ce serait toujours la fois B plus C, mais c'est quand même très pratique. Et il a aussi des fonctions de mixage euh, auxquelles j'ai jamais prêté trop d'attention, et lui aussi. Hein. Bon, le Zlorb à 3 schtroumpfs, là, euh, c'est un mixeur, et il m'a servi à mixer. C'est pratique. Parce que lui, je m'en servais pas tellement comme mixeur, sinon j'avais moins de matrice. Donc ça, j'ai surtout additionné de l'audio avec. Euh, très très bien. Le Noises de DND, je sais pas quoi en dire, il fait ce qu'il faut, il peut rester. Le mat, je viens d'en parler longuement, j'en suis venu à souhaiter qu'il aille encore plus loin dans l'exponentiel jusqu'à n'avoir plus qu'un tic avec une petite queue très très basse qui continuerait pendant des heures. À part ça, une autre limite qui m'a contrarié pour un son, c'est que la forme de la courbe, qui peut varier de logarithmique à exponentielle euh, en passant par linéaire, ne soit pas contrôlable en CV, ça m'a pas trop dérangé, mais soit commune à l'attaque et au decay, Et à ma connaissance, il y a une seule enveloppe qui offre cette flexibilité, c'est le contour de Your Analogue, que je dois toujours tester, mais j'ai pas les sous pour le moment. D'ailleurs, à propos, vous n'avez pas envie de vous faire euh, Patreon ou bien d'acheter le pack de son dont on parle là Parce que c'est pas en disant que des modules sont de la merde et en jurant quand même que je vais me faire spot. Le LXD de Make Noise euh, a tenu ses promesses, c'est tout. Et je peux dire la même chose du Chao, ma sortie ligne de chez Bastel là, qui me semble inutilement compliquée pour le peu qu'elle fait. Encore qu'elle est peut-être prévue pour le live, pour écouter un truc au casque pendant qu'on en bricole un autre, et puis balancer ce qu'on vient d'écouter dans les façades, ou ce genre de routing, je sais pas. Moi je suis toujours à me casser la tête en me demandant quel chemin prend le signal dans ce petit truc, mais enfin je l'adore quand même parce qu'elle sonne super bien. Et même si une sortie ligne est loin d'être indispensable, celle-là embellit le son. Bon alors c'est quand que je me dise ça que maintenant, mais j'aurais pu utiliser le PS3100 triple Vactrol Resonator de Phonitronic. Il en existe une version plus compacte aujourd'hui à propos. Parce que justement, de nombreuses percus sont par définition des résonateurs. Alors ça aurait pu être intéressant d'utiliser un résonateur électronique euh, pour voir ce que ça donnait. Euh, je sais pas, je l'avais pas choisi donc je l'ai pas utilisé, c'était la règle. Alors je pense à ça parce que justement, la résonance acoustique, il va en être question dans ce dernier segment qui est le tuto. Je vais vous montrer une des manières de faire un woodblock. Pourquoi un woodblock Parce que c'est relativement simple, mais les principes généraux peuvent s'appliquer à de nombreuses percus néanmoins. Alors un woodblock, c'est quoi C'est un bloc de bois rectangulaire qui fait toc-toc quand on tape dessus avec une baguette. Dans un volume rectangulaire, on a trois fréquences de résonance principale qui correspondent aux trois longueurs d'onde égales aux trois dimensions, et il y a plein d'autres modes et de fréquences à l'œuvre, mais c'est essentiellement ça. Alors, pour trouver ces trois fréquences, eh bien, il y a deux manières. Soit on part des dimensions de ce bout de bois, qui est à l'origine du bois de rose, et en fonction de la vitesse du son dans le bois de rose, on peut calculer les trois fréquences. Soit vous faites comme moi, vous chipotez jusqu'à à trouver trois fréquences qui sonnent bien. Pour ça, je vais utiliser les trois oscillateurs du trident. Ils n'ont pas de forme d'onde sinusoïdale, et une résonance, a priori, c'est une sinusoïde. D'ailleurs, à propos, j'utiliserai plutôt des filtres en auto-oscillation parce que j'ai remarqué que pour les phénomènes de résonance, ils avaient plus de pêche, mais là, je manquerai un petit peu de filtre parce que je n'en ai que trois, et il faut trois fréquences, mais comme je voudrais ultérieurement à la génération des fréquences avoir encore un filtre, je pars de trois oscillateurs. Oh, et pour le coup, c'est plus simple. Ils n'ont pas de sinusoïde, mais ils ont des formes triangulaires, et c'est pas plus mal parce que si le filtrage ultérieur n'est qu'une fréquence fondamentale, au moins il restera toujours les harmoniques. On va commencer à patcher ça. Tadam Alors, en vert, c'est le trigger, en bleu, c'est l'enveloppe, et en jaune, c'est le signal audio. On sort des trois oscillateurs, on passe dans ce mixeur, et puis on passe dans le VCA pour appliquer l'enveloppe. Si j'ouvre le VCA... Bec. Maintenant, j'envoie les triggers. C'est déjà pas mal comme première approximation, et on pourrait s'arrêter là, je pense que de nombreuses boîtes à rythme analogiques de l'époque euh, se sont arrêtées là et franchement, il n'est pas dit qu'en essayant de faire plus réaliste, j'obtiendrai un résultat plus joli. Mais on va essayer quand même. Dans un woodblock, il y a aussi une fente qui le traverse pratiquement de part en part, proche d'une des faces, et qui sert de résonateur. C'est pourquoi je vais passer dans un filtre et rajouter un petit peu de résonance. pas sûr de préférer en fait. Mais j'ai essayé les différents modes du filtre, j'ai opté pour un passe-bande. Alors il y avait Band Reject qui aurait altéré le moins le son, mais en permettant de rajouter un peu de résonance. Peut-être, on peut préférer ça. Passe haut, c'est plus clair. Passe bande. J'ai choisi une fréquence de résonance pas trop haute relative aux oscillateurs. Alors ça assourdit un petit peu le son pour le moment parce qu'on n'a pas terminé. J'ai dit que c'était une approximation, ce coup des trois fréquences. Non seulement il y a plus que trois fréquences de résonance dans un volume rectangulaire, mais ça, on va se contenter des trois. Il y a aussi deux phénomènes qui se passent au moment de l'impact. Il y a une déformation du bloc qui dure une fraction de seconde. Ça, on va pas émuler parce que ce serait vraiment de l'enculage de mouche. En fait, il faudrait mettre une courte enveloppe sur le pitch. Et encore idéalement, il faudrait une atténuation bipolaire différente de cette enveloppe sur chacune des trois fréquences pour simuler la, la déformation dans l'espace. C'est le genre d'effet dont on ne peut pas se passer pour émuler une timbale par exemple, dont la déformation a une durée et une amplitude vraiment perceptibles, dans le cas d'un woodblock, l'effet est suffisamment négligeable pour que nous, ne, pour que nous ne nous en occupions, pour qu'on ne doive pas s'en occuper. Par contre, il y a le phénomène acoustique aérien de l'impact de la baguette en bois sur le bloc en bois. En gros, c'est un moment qui dure une fraction de seconde dans lequel il y a beaucoup plus d'harmonique, ou on parle de partiel dans ce cas-là, parce que justement les rapports sont pas vraiment harmoniques. C'est assez bruyant, et je vois trois manières d'émuler ça. On peut mettre un tout petit coup de bruit blanc, ou rosâtre, au début du son, ça demanderait une enveloppe et une entrée de mixeur supplémentaire, en plus du générateur de bruit. On pourrait moduler la source un bref instant, en AM, en FM, en anneau, en tout ce qu'on veut, pour rajouter un contenu fréquentiel pseudo-anarchique, encore que cette solution-là rajouterait des fréquences inférieures au autant que des fréquences supérieures, et je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait compter sur le filtre pour pallier à ça. Et la troisième solution, qui est celle que je vais choisir, c'est de passer le signal dans un wave shaper ou une distorsion. Et si on prend le signal après le VCA, il décroît rapidement en volume, ce qui veut dire qu'il y aura d'emblée plus de distorsion au début qu'à la fin du son, ce qui est justement ce qu'on cherche. Éventuellement, si compter là-dessus ne donne pas de résultat satisfaisant, alors il faut contrôler la distorsion ou le wave shaper avec sa propre enveloppe. Ce qui donne le mieux dans ce patch-ci, c'est la Newton de Plankton. Attention Bam Voilà Alors, on s'écoute, sans la disto, avec... Tiens, bah ça me casse un peu les couilles parce que la disto proute pendant toute la durée du son au lieu de juste un petit coup au début. Donc euh, mon truc de compter sur l'enveloppe du VCA pour juste aller chatouiller la disto au moment de l'attaque, bah, ça marche plus apparemment. Donc c'est pas grave, on va mettre sa propre enveloppe à la disto. À la Kazam Voilà. Sans la disto. Avec la disto. Ah oui, et tiens, si on rallongeait l'enveloppe... On n'est pas très loin de la solution qu'avait trouvé Roland à l'époque pour l'imitation <laughs> relativement foireuse de la cowbell, qui est devenue un son mythique néanmoins. Alors je ne vais pas la réaliser ici, mais je vous donne le truc. Vous passez deux ondes carrées dans un filtre passe-bande. Je euh, je sais plus la fréquence du filtre passe-bande, mais les ondes carrées, c'est 534 et 800 Hz. Voilà, ça c'est la cowbell de la 808. C'est un bonus. Tous les sons dont il a été question ici sont en vente sur mon site au format WAV et avec l'instrument contact. Et je vous invite aussi à aller faire un tour sur ma page Patreon parce que si vous vous faites mes scènes, vous avez un accès privilégié à ce que je produis au fur et à mesure. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de faire beaucoup de bruit et on se revoit bientôt.